Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, Yasin nak share hari ni satu tips Nak beritahu kat apa Tak semua benda, kita perlu buat FBS Sebagai contoh ni, paru orang ni Yasin start join hujung dan sebelah Okay, basically Yasin dah dapat join dalam 50 lebih 50 ke 60, balang lebih So, yang bestnya, benda ni Yasin tak guna langsung FBS Tak guna langsung Yasin hanya share dekat Facebook Yasin, kat page Yasin Page Yasin tak, tak, tak, tak, tak ni sangat Yasin share kat Facebook Yasin, kat story dekat WhatsApp status, dekat WhatsApp WhatsApp group. Itu saja. Pak benda ni. So, sampai kini ingat satu benda. Kalau dalam dunia menjual ni, kalau boleh, kalau boleh cuba minimiskan iklan untuk maksimiskan keuntungan. Tu lah first first rule yang saya pegang. Kita try benda yang free kalau tak boleh nak tak boleh nak go baru kita buat ABS ingat jangan semua kena sikit-sikit nak push ABS sikit-sikit nak push nak push ABS sebab apa bila kita push ABS so kita kena fikir ROI kita kena ada berapa margin kita kena fikir berapa margin marketing contohnya satu produk ni nak orang PM paling busuk 2 kupang 5 kupang untuk orang PM pelik kita kena kena benda tu kena set up dan benda tu kenyang so paling mudah adalah share dekat kita punya free free platform kita ni macam macam saya kata tadi Facebook ke Twitter ke kat YouTube ke kat mana-mana share secara percuma tapi konsep tak ada hari dan paling best adalah kita buat storytelling tentang cerita produk ataupun sebagainya kita cerita pasal benda tu benda tu lagi dekat dan ni saya tengok ada berbual apa boleh tengok live saya bangun ni tak baru ada minggu lepas Saya cerita macam mana yang buat Sampai tengok balik live tu Yasin malah cerita panjang Tapi Benda tu boleh ha, tu, Itu yang lah, nampak Benda tu boleh Cuma Mau tak mau Itu saja. Okay Semoga video ini bermanfaat Ini video pendek aku Masa baru 2 minit Ataupun baru 3 minit So hopefully Hampa dapat something Dan Kalau ada rasa yang Benda ha, uh, Ada rasa apa apa hangpa rasa yang saya patut buat lagi video cuba komen kat bawah insyaallah saya akan cuba buat terima kasih kerana menonton video ni bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah. a few moments later assalamualaikum apa khabar semua okey tak semua benda blablabla. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni saya nak share uh, Tak semua benda kita buat ABS Eh, sorry